state con calma. Per favore. Ok, allora in questo modo, così vediamo Sapete già cosa? È quello lì biondo? Ma no, non è biondo, non è biondo. Non è. È castano, ok? E porta degli occhiali. E per me è molto bello. Ok? Sì, è Tu ce l'hai già visto? Oddio, ok, un attimino di calma perché non voglio fare brutte figure. Oh mio Dio, mio Dio, mio dio, non so se me la sento. No, dai, se me la sento oggi. No, ragazzi, davvero. Io non so come fare. Oh mio Dio, mio Dio, è lì, è lì, è lì.